Here we go for today's oeuf-au-plaits, fantastic oeuf-au-plaits, succulent oeuf-au-plaits, from Italy, in particular Campania, Naples. This oeuf-au-plait, as you know, observed carefully at the small oeuf-au-plaits, uh, uh, on the soup oeuf au Then uh, you make the uh, two UFO plates fly. Now perform uh, the magical musical moment with uh, the cutler. Finally, remove the small loofah plate uh, from the soup loofah plate. Today's loofah plate is pasta with the lentils yes beautiful uh, yes uh, <laughs> pasta with the lentils mm. uh, beautiful for me uh, I think uh, also this uh, in the top um, um, the top 10 this plate mm, I think um, quando ho tempo devo fare proprio la lista, devo scrivere nella descrizione qui, la lista con 10 possibili piatti miei preferiti in assoluto. Di sicuro non ci sono quelli di pesce e anche quelli mischiati con la panna, queste cose qui, perché assolutamente, a parte il fatto che mi fanno girare lo stomaco, quelli mischiati, ma non mi piacciono nemmeno in generale, per, sono per le cose semplici. Comunque appena avrò tempo forse farò questa lista in descrizione, scriverò i 10 top piatti per me. Sì, anche Beautiful, eh, generalmente se, se è piazzeccata, mm, non credo sia questo il caso che non l'ho fatta io. <laughs> Una via di mezzo oggi eh, comunque... Um, also, eh, in honor of the uh, undersinged, I show also the plate of yesterday. Uh, ah, Anif è una palla, in realtà it's a joke because the plate is uh, from two days ago, quindi non è proprio stato il piatto per il mio, proprio per il mio compleanno. Uh, e però poiché uh, diciamo è stato il giorno prima, per me è valso comunque per il mio compleanno, che comunque è stato ieri. Quel piatto di mercoledì va, eh, diciamo per me, come detto, è valso per il mio compleanno. Sì, e quindi Today's UFO plate is pasta with the cabbage, Napolitan cauliflower. cauliflower once again after I think uh, four five episode eh? I don't remember this moment very delicious so once again cioè, for his birthday for the birthday of the undersigned pasta with the cabbage Napolitan cauliflower once again beautiful ripeto non è stato proprio per, per è stato mercoledì ma per me lo considero comunque il piatto per il mio compleanno poi ci sono stati dei problemi non si è potuto fare il dolce diciamo per ehm, non voglio spiegare però per quali problemi per il mio compleanno ma è rimandato praticamente alla... dovrebbe essere rimandato tra una decina di giorni, non lo so esattamente, però quando poi eh, appunto verrà fatto questo, questo dolce eh, ve lo dirò io e poi vi avviserò io e dirò questo è in ritardo il dolce per uh, il sottoscritto anche se non è detto spero si farà comunque non fa niente non fa niente nel caso non si farà poi vi dirò comunque qual era sì quindi questo I hope that uh, you enjoy the plate but surely you uh, uh, <laughs> hate it uh, one time in your life at least one time and also I hope you enjoy the video Have a got day again?